jednak nie. A, to chyba pomyłka. A po, pokał to. Mm, Nie. To kurwa. Co pan robi? No normalnie kurwa, w pierdol cię spuszczam. Co pan robi? Solówę walimy. Zostaw to auto. Solówę walimy. Ja tak to nie będzie, że pan w auto kupi. no. Zostaw go. Kurwa 2 na 1. Dzięki. Nara. Zostaw. Nara. Złodziej. Nara. Na. Jestem inteligentny.